porque você vive na solidão Não significa que você não saiba amar Muitas pessoas buscam a felicidade, a alegria, o amor como bens de consumo Mas tudo que é consumível tem um fim eu não tenho vocação pra ser romântico Meu hino clássico lírico talvez vire um cântico o Amor e paixão não é posse de quem se diz É um plano onde quem vive entende que é aprendiz Ela sabe que eu sou raiz E quando a gente se enxerga o olho brilha Dá vontade de sorrir, deixa o ego inflado ser feliz Minha alma livre voa solta e triste vagando fora da matrix Deixa a vida correr, vamos logo crescer Pra gente se mudar, com você eu quero envelhecer Com os bichos bichos felizes e plantas pra regar Numa casa com vista pro mar O ponteiro não para, relógio acelera, o tempo é rei Deixa a vida passar, eu vou te amar como sempre te amei O ponteiro não para, relógio acelera, o tempo é rei Deixa a vida passar eu vou te amar como sempre te amei Sempre vou te esperar, mas eu nem sei quem é você A certeza da sua existência me leva a viver de tal maneira Que a sinceridade fez mais um refém com medo que seja falso E novamente não termine bem são tantas experiências ruins, são vários momentos bons, carinhos e seus afins Sexo equilibrado com respeito e amor A vida sempre te fudeu com solidão e dor Nesse jardim eu procuro uma flor pra cuidar e regar Mas não pretendo arrancar do lugar Deixa a chuva então trazer o que precisa pra ela florescer E o sol que venha te aquecer Agradeço a todo aprendizado Se hoje sou confiança, fui traído e rejeitado E se hoje sou amor, é que já fui maltratado Vamos logo fugir, onde tudo seja mais calmo O ponteiro não para, relógio acelera, o tempo sempre te amei O ponteiro não para, relógio acelera, o tempo é rei Deixa a vida passar, eu vou te amar como sempre te amei O ponteiro não para, relógio acelera